Antes de começar a contar a história de minha vida, um breve histórico. Eu nasci no dia 26 de maio de 1926. Meus pais, Giacomo Mutoni e Margarida Gobi, meus pais nasceram e cresceram e viveram ao norte da Itália, a região da Lombardia, é capital de Milão. Papai participou da Primeira Guerra Mundial de 1920-1914 a 1918. Assistiu e viu ele muitos colegas e companheiros morrerem em combates. Ele mesmo saiu ferido, atingido por uma granada Após o término da guerra, voltou para junto dos seus pais e parentes, na pequena localidade de Casargo, nos Alpes italianos, ao lado dos famosos lagos de Como, na divisa com a Suíça e a Áustria. Após alguns meses, recolheu seus parcos bens, com a mãe e seus filhos, embarcaram no porto de Gênova para o Brasil via Porto Alegre e depois Lajado, Pozo Novo e Medorema, onde eu nasci e me criei, até aos 12 anos, indo em seguida para o Seminário Serápico em Taquari. Seguindo depois os meus estudos, de filosofia em Dalto Filho, imigrante, e a teologia em Divinópolis, Minas Gerais, onde fui ordenado sacerdote por D. Antônio dos Santos Cabral, no dia 22 de agosto de 1954. Como nasceu a minha vocação sacerdotal, religiosa e franciscana? Dos nossos pais, nós recebemos não só a vida física e corporal, mas também a fé que nos foi incusa e recebida no dia do nosso batismo. Através da fé dos nossos pais, essa sementinha foi plantada no íntimo da nossa alma, do nosso ser. O nascimento da minha vocação sacerdotal e franciscana se deve em grande parte na família. A minha mãe, quando ainda era solteira, ela e um grupo de jovens da Ação Católica partiram do norte da Itália em peregrinação à cidade de Assis e na basílica dedicada a Nossa Senhora dos Anjos, a Porciúncula, participaram da missa solene cantada pelos frades. O grupo de jovens ficaram encantados, emocionados. Ao término da missa, muitos jovens pediram ao padre celebrante uma bênção especial, especialmente às jovens donzelas entre as quais a minha mãe. O que terão elas pedido por intercessão de São Francisco? Cada uma delas certamente fez o seu pedido. A minha mãe pediu se um dia eu casar, peço que me dê a graça de ter filhos e que um deles seja sacerdote franciscano. Esta revelação ela me contou anos após a minha ordenação. A vida é um dom, um presente. A vocação, porém, é uma graça, uma predileção divina.